Vull tenir un accés lliure i digne a internet. La informació no pot estar en mans d'uns pocs. Vull més democràcia, participar a les decisions que afecten a la meva vida. Què se'n fan dels meus impostos? Vull saber que no van a parar a les mans equivocades. No quiero que las empresas utilicen mis datos personales sin mi permiso. Vull accedir a la cultura de forma més lliure, especialment als projectes que hem pagat amb els nostres impostos. Prefereixo que retallin el sou d'un polític abans que sanitat i educació. para mí de Quiero una administración adaptada al siglo XXI, que utilice las nuevas tecnologías para hacer la vida más fácil a las personas. Cambia el sistema. Vota Piratas de Cataluña. pirata.cat.